Takže čus. Jsme zpět s novým shorties. Tady jsme našli takovouhle rutinu s chabazitama. Jsme na známé lokalitě Modří Žedí. A tady máme ještě jednu. Takže to je luxus, bych řekl.